plus de Ligue 1. Olympique lyonnais ne va plus jouer des compétitions européennes. C'est officiel. Et c'est la décision qui, ont pris, qui a été prise par les autorités, pas les instances de football de la Ligue 1. est-ce que c'est une très bonne décision Décision, plus Non Alors, ceux qui se trouve ceux qui s'est cherché euh, qui sont à la dixième place 12e place, 11e place. Ils vont être relégués avec tous les moyens qu'ils ont mis, tous les efforts qu'ils ont mis. Ils vont être relégués. Je ne sais pas où. Olympique Lyonnais, avec tous ces moyens qu'il avait mis en œuvre, il va être relégué. C'est normal, c'est une bonne décision. C'est pas normal. Il y a trop de solutions. Il y a trop de solutions si normalement les championnats devraient être arrêtés, ça allait, se faire depuis très très longtemps, depuis le début, depuis, euh, depuis, le mois, de mars, voire février, on devrait déjà arrêter, stopper. Arrêter les championnats en ce moment-ci. Non, c'est pas normal. Bien sûr, il y a le coronavirus, il y a cette, cette pandémie, mais normalement tu devrais arrêter le championnat, c'est pas maintenant. Laisser le championnat, stopper le championnat, pas arrêter. Pas arrêter définitivement. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses. C'est pas seulement la France qui est touchée. Il y a beaucoup de pays qui sont touchés. Il y a l'Espagne. Mais pourquoi elle n'arrête pas Donc, si je peux dire bien, aujourd'hui, si euh, l'Espagne aussi prenez la décision de stopper les champions en Espagne, les gars Donc Barça sera, sera sacré champion d'un point d'écart avec le Real Madrid. Est-ce que vous trouvez ça normal Non, ce n'est pas normal. Liverpool aujourd'hui, il a 25 points d'avance sur son dauphin Man City. L'année prochaine, donc, eh, non, Liverpool ne va pas être champion. Avec 25 points, imaginez ça, 25 points d'écart avec son dauphin Man City pas les champions. Est-ce les autorités avec tout ce qu'ils ont, toutes les solutions qu'ils ont, c'est la solution, c'est la meilleure solution qu'ils ont trouvée de stopper les championnats, de, stopper la Ligue 1 en ces, en moments-ci. Malgré, il y, a, il a la pandémie, on sait, bien sûr, il y a la pandémie chercher autre moyen Pas stopper les championnats comme ça. Ça veut dire quoi